Оставайтесь в окопе и не высовывайтесь! У них снайперы! Рядовой Коваленко! Вы здесь самый быстрый, так что будете приманкой! Я? <laughs> <laughs> Нет, спасибо, товарищ. Это приказ! Алексей со снайперской винтовкой прикроет нас отсюда! А теперь вперед, пока я вас сам не пристрелил! Они нас зажали! Если застрянем здесь, умрем все! Вперед, товарищи! Вперед! Шевелитесь! Бойцы! Вперед! Zurück, zurück! Sinkt alle! Deckt mich! Laufen Sie! Sinkt Ein MG-42 Trupp! Feuert auf mein Zeichen! Hm. Abteilen! Feldwebel! Übernehmen Sie mit drei Minuten!

Zeichen wie grässlich schwillt es! Товарищ Алексей, у нас есть противотанковые ружья на втором и третьем этажах. Вы позаботитесь о танках, а мы займемся пехотой. Вот они! Готовьте противотанковые ружья! Противотанковые орудия готовы! Пулеметы! Пулеметы готовы! Удержать эту позицию! Thank you. гусей.